ካሴት ቀዳማይ ገጥ ምስክርነት ወልዳ አብ ኤልያስ ጽዮናዊ እዚ ምስክርነት እዚ ብሓደ ወልዲ ኣብ ኤልያስ ዝተባህለ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ሰብኣይ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እዩ ብዘገርም መንገዲ ድማ ምስጢር ምትላላጋንንቲ ኣቃሊዕዎ ይርከብ እዚ ሰብኣይ እዙ ኣብዚ ግዜ እዙ ብጎይታን ባሕርነቱን ዝነብር ዘለዎ ሰብ እዩ ኣቶ ወልዳኣብ ካብ ኣይሁዳዊ ኣቦኦምን ካብ ኤርትራዊ ተኣዲኦምን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ግብፂ ተወሊዶም ዓበዩ ድሕሪ እዚ ናብ ሃገረ ፍልስጥኤን ብምኻድ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመነ ዕድሚኡ ኣብኡ ኣሕለፎ ብመጀመርያ ብሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ብዘይፍላጥ ንኣጋንንቲ መላእኽቲ ኣምላኽ እናመሰልዎ የገልግሎም ነበረ ንብዙሕ ዓመታት ብኸምዚ ድሕሪ ምቕጻሉ ድማ ኣጋንንቲ ርእሶም ክገልጽሉ ጀመሩ ቀጺሉ እውን ብዛዕባ መናፍስቲ እከይ ንጹር ፍልጠት ብምርካብ ብዙሕ ነገራት ተማሃረ ብመንፈሳዊ ኣየራት ብምምራር ድማ ናብ ህንድን ቻይናን ካልኦት ሃገራት ኤስያን እናዞረ ብዙሕ ነገራት ረአየን ተማሃረን ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገረ ፍልስጥኤምን ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ከምኡውን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ደንካልያ ተባሂሉ ዝፍለጥ መሬት ኤርትራን ጽዑቕ ናይ መናፍስቲ ፍልጠትን ሥልጠናታትን ወሰደ ብመንፈስ ኣብ ኣየራት ብምብራርን ኣብ ምድሪ ከም ሰብ ብምዃንን ድማ ናይ ተልእኾ ዕላማታቱ ይፍጽም ነበረ ኣብ ከምዚ ኵነታት እንከሎ ድማ ካብ እዋናት ሓደ ጊዜ ብልቡ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስን ካብ ጥፍኣት ከምልጥን ወሰነ ሰይጣን ድማ ክቐትሎ ደልዩ ነበረ እግዚኣብሔር ግና ረድኦ በቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝረኸቦ ምሕረትን ረድኤትን ናብ ኣምላኽ ድሕሪ ምጽግዑ ድማ ኣብ ሃገረ እስራኤል ከይዱ ክርስትያናዊ ህይወቱ ቀጸለ ምስክርነቱ ድማ ብዝዕብ ቃል ይጀምር ተገይሩለይ እሞ ከዘምቱ እየ እግዚኣብሔር ካብ ጸቢብ መቓብርን ካብ ዓሚቕ ጉድጓድ እናውፅዩኒ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ስሙ ይባራኽ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ይገበረሎም እዚ ዓብ ግብሪ እዚ ንኽገብርከ ባህሪኡ እንተዘይኮይኑ መን ገደዶ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ምሕረቱን ኣብ ይርእዩ እየ እሞ ነቲ ዝጠዓምክዎን ዘስተማቐርክዎን ዝነብረሉ ዘለኹ ህይወትን ናብ ብዙሓት ክምስክሮ ሃረርታ ልበ እዩ ኣብ ዘመነይ ኣብ ግዛኣት ጸልማት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ሕጂ ድማ ብህይወት ኣብ ዝነብረሉ ዘለኹ እዋን ዝረኣኽዎ ህይወትን ፍልጠትን ነቶም ገና ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ጸልማት ዘለዉ ደቂ ሰባት ክምስክረሎም ሓላፍነተ እዩ ኵሉ ሰብ ኣብ ሃይማኖቱ ጸኒዑ ክነብር ከሎ እቲ ዘለዎ ጌጋ ዘይክረኣዮ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ብህይወት ብክርስቶስ የሱስ እንተ እንተኾይኑ ብሕጊ መንፈስ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብሕጊ ስርዓት ሃይማኖቱ ድማ ይነብር እንተሎ እዚ ሰብ እዙ ናብ ክርስቶስ መጺኡ ዳግማይ ምውላድ ከም ዘድልዮ ከምስክረሉ ይደሊ ኵሉ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ንስቓይ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ምድሪ እውን ምሉእ ዕረፍቲ የለን ንድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክህሉን እዩ እቶም ኣብ እግዚኣብሔር ዘዕርፉ ግና ብርግጽ ውጽኣት ሓራዮም ብሓቂ ክመላለስን መጨረሽቱ ድማ ጽቡቕ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ዶ ኣሎ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ይሃብ እሞ ኣብ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ክረክብ እዩ ምስክርነተይ ንብዙሓት ብፍልጠት ንምልባም نجبرتات جزات ألمات دمان مكل حي زمة حافزي نتوم بمغنيات واحد فلتت بسألاتهم أبسعرة دخام زركبو زلو كريستيانات فوفيو ألخو እግዚአብሔር ንፍቓዱን ንዕላምኡን ንባህርኡን ኣካይድኡን ካብ ቀደም ኣብ ቃሉ ኣስፈሮ መዓስ ህዚ ጥራይ ንመንገዲ ቅዱሳንን ተስፈኦምን መጻኤኦምን ንመንገዲ ረሲኣንን ነቲ ዝስዕቦም ቅጽዓትን ንህሉ ኩነታት ዓለምን ሕሉፍን መጻኢኣን ዝምልከት ጽሑፋት እውን ኣብ ቃሉ ኣስፈሮ ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ምዕራፋት እኳ ከይተረፈ ነቲ ሓሳብ ብምሉእ ክንረኽቦ ንኽእል ነቲ መስተውዓልያ ኣእምሮ ዘለዎ ድማ እቲ ምስጢር ብገፊሕ ግሁድ እዩ እወ እቲ ፍልጠት ሓቂ ዝምህር መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወእግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ተኣምራት እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ ልዕል ከብለካ ንስምካ እውን ክውድሰ ንኸተማስ ኩምራ እምኒ ነታ ዕርድቲ ከተማ ከኣ ዑና ጌርካያ ኢኻ እሞ እቲ ኣዳራሽ ጓኖት ደጊም ከተማ ከይከውን ንዘለኣለም ኣይክስራሕን እዩ ስለዚ እቲ ብርቱዕ ህዝቢ የኽብረካ ከተማ እቶም ጨካናት ኣሕዛብ ትፈርሃካ ኣላ ነድሪ እቶም ጨካናት ከምቲ ንመንደቕ ዝወቅዕ ሃፅፊ እሞ ንስኻ ዕርዲ ንድኻ ንሽጉር ኣብ ፀበባኡ መጸጊዒ ካብ ሃፅፊ መዕቀሊ ካብ ሃሩር መፅለሊ ይኾንካ ከምቲ ንሃሩር ኣብ ደረቕ ምድሪ እተህድኦ ከምኡ ንታዕታ ዓጓኖት እተህድኦ ኣለኻ ከምቲ ዋዒ ብፅላሎት ደበና ዝዝሕል ከምኡ ናይቶም ጨካናት ደርፊ ዓወት ይዝሕል ኣሎ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣብዚ ኸረን እዙ ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ ንዅሎም ህዝብታት ክገብረሎም እዩ ምሳሕ ብብርቱዕ ወይኒ ኣንጉዕ ብዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ ምሳሕ ብብርቱዕ ጥሩይ ወይኒ ክገብር እዩ ኣብዚ ኸረን እዚ ነቲ ንዅሎም ህዝብታት ዝጋርድ መጋረጃን ነቲ ንኹሎም ኣሕዛብ ዝጒልብብ መጐልበብን ከጥፍኦ እዩ ንሞት ንሓዋሩ ክውሕጦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣ ንንብዓት ካብ ገጽ ኵሎም ክደርዞ እዩ እግዚኣብሔር ተዛሪብ እዩ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኵላ ምድሪ ከርሕቖ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ እንሆ ኣምላኽና እዩ ተጸቢናዮ ከድሕነና ኸዓ እዩ እቲ ተጸቢናዮ እግዚኣብሔር እዝዩ ብምድሓኑ ንተሓጐስ ባሃውን ይበለና ክበሃል እዩ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብዚ ኸረን እዚ ክትዓርፍ እያ እሞ ከምቲ ሓሰር ኣብ ዕነ ዝርገጽ ሞኣብ ኣብ ስፍርኡ ክርገጽ እዩ ከምቲ ሓማሲ ክሕምስ ከሎ ኣእዳው ዝዝርግሕ ከምኡ ኣብ ማእከሉ ኣእዳው ክዝርግሕ እዩ ንሱ ኸዓ ንትዕቢቱ ምስ ናይቲ ተንኰል ኣእዳዉ ኸዋርዶ እዩ ነቲ ልዕሊ ዝበለ ጽኑዑ ቀጥሪ ዕርድኻ ለጠቕ ከብሎ ከውድቖ ክሳዕ ሓመድ እውን ናብ ምድሪ ጽሕሕ ከብሎ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ሃገረ ይሁዳ እዚ መዝሙር እዚ ክዝመር እዩ ጽንዕቲ ከተማ ኣላትና ቀጽርን ዕርድን ገይሩ ምድሓን ከምብረላ እዩ እቲ ሓቂ ዝሕሉ ጻድቕ ህዝቢ ክኣቱስ ደጌታት ክፈቱ ነቲ ጽኑዕ ዝሃቐናኡ ኣባኻ ስለ ተማሕፀነ ብሰላም እወ ብሰላም ትሕልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ከውሒ እሞ ንዘለዓለም ብእግዚኣብሔር ተማሕፀኑ ነቶም ኣብ በሪኽ ዝነብሩ ለጠቕ ኣበሎም ነታ ልዕል ዝበለት ከተማ ኣዋረዳ ክሳዕ ምድሪ ኣዋረዳ ናብ ሓመድ ጻሕ ኣበላ እግሪ ዕረ ኣእጋር ድኻታትን ስጉምቲ ሽጉራትን ይረግጽኣ መንገዲ ጻድቕ ቅንዕት ኢኻ ንጻድቕሲ መንገዲ ተዳልወሉ ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ፍርድኻ ተጸቢናካ ስምካን ዝኽርኻን ናፍቖት ነፍስና እዩ ፍርድኻ ኣብ ምድሪ ምስ እትገብር እቶም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ጽድቂ ይምሃር እዮም እሞ ነፍሰይ ብለይቲ ትናፍቐካ በቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ ድማ ኣንግየ የደልየካ ኣለኹ ንረሲ እንተራሕራሕካሉ ጽድቂ ኣይምሃርን ኣብ ሃገር ቅንዕና እኩይ ይገብር ንግርማ እግዚአብሔር ድማ ይርእዮም ወ እግዚአብሔር ኢትካ ተላዒላ ኣላ ንሳቶም ግና ኣይርእዩን ግናኸ ነቲ ምእንቲ ህዝቢ ጽዕቶ ፀሓት ክርእዩን ክሓፍሩን እዮም እወን ተጸረርትኻስ ሓዊ ክውሕጦም እዩ ወ እግዚኣብሔር ንዅሉ ተግባርና ንስኻ ኢኻ ትፍጽመልና እሞ ሰላም እትህበና ንስኻ ኢኻ ትንቢት ኢሳያስ ካብ ምዕራፍ 25 ክሳዕ ምዕራፍ 26 ጥቕሲ 12 ኣብ ዓለም እንከለና ዓለም ትጸልኣና እያ እሞ ንሕና ድማ ንዓለም ክንጸልኣ ይግብአና እዩ ዓለም ሰይጣን ስጋ ካብቲ ዓብዪ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦናን ኣምላኽናን ንኽፈልዩና ብብዙሕ ዝዓይነቱ ናይ ውግእ ደጌታት ተጠቒሞም ኣንጻርና ኣይትንሱ እንተኾነ ግን ሓላዊና ኣይተኸስን እሞ ኣብ ግዳይ ጸላእትና ምእንቲ ከይንወደቕሲ እሙን ረዳኢ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ደጌታት ውግእ ክዛረብን ከለኹ እግዚኣብሔር ነቶም መንፈሳዊ ውግእ ዝተለማመዱ ክርስትያናት ብዙሕ ፍልጠት ሓቂ ክህልዎም ይደሊ እሞ ኣነ ድማ ነቶም ክትሰምዑ እትደልዩ ኣብ ርእሲ እቲ ዘለኩም ፍልጠት ገለ ቕሩብ ምኽርን መንፈሳዊ ሓሳብን ሲ ይጠቕመኩም እሞ ምስክርነተይ የካፍለኩም ኣለኹ ኣብ ዓለም ኣብ ማእከል ተዃሉ ትነብሩ ዘለኹም ክርስትያናት ክፉእ ካብቲ ጽቡቕ ጸልማት ድማ ካብቲ ብርሃን ሓጢኣት ካብቲ ጽድቂ ሓሶት ድማ ካብቲ ሓቂ ፈላለኹም ንኽትፈልጡ ኣዝዩ የገድሰኩም እዩ ሰይጣን نتوم زي وي يتلوم نتوم وي يواغوهم نتوم فلتت حق يزدليو دما فلتت حق يم انت كي رخبو يتالا لخمن يا حباب لو من يما نتي تخلا تخلا كم زقنا مفلات ادليكم مصحف قدوس كم زيبل تحيال سب اصوارو حزو غزو انت حلوه بزلو طريتو دحان يخون كابو زحي المتيو انت سعرو ነቲዝ እመኖ ዝነበረ ኣፅዋሩ ይገፎ ነቲ ዝበዝበዘ ይመቕሎ ምሳይ ዘይኮነ ኩሉ መቐናቕንተ እዩ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ጠቕሲ 21 ክሳብ 23 እምበኣር ናይ ክርስቶስ ወተሃደራት ንዝኾንኩም ብምልእኩም ክርስትያናት ብዛዕባ እታ ጸላኢትኩም ዝኾነት መንግስቲ ሰይጣን ወተሃደራዊ ኣካይዳኣ ንመንነታ ንምፍላጥ የገድሰኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላእየ ኣለዎ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸልእ ንኣኻትኩም ድማ ኣይጸልኣኩምን ክጐድኣኩም ድማ ኣይደሊ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ውግእ ኣሎ ነፍሲ ወከፉ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ደጌታት ኣለዎ ይኹን እምበር ደጌታት ሲኦል ንመንግስቲ የሱስ ክርስቶስ ክስዕርዋ ኣይከኣሎምን እዩ እንተኾነ ግን ንገለ ኣባላት ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ብዲያብሎስ ተሓባቢሎምን ተጠቢሮምን ካብ ፍቓድ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝወፁን ከም ዝሰዓሩን ክገብርዎም ይኽእል እዮም እቶም ብሰይጣን ተሓባቢሎም ዝሰዓሩ ናይ ኣምላኽ ሰባት ብሓይሊ ክእለት ሰይጣን ዘይኮነ ዝሰዓሩስ ነቲ ዝውሃቦም ምኽሪ ሰይጣን ፍቓዶም ምስ ዝህቡ ጥራይ እዩ ንርእሶም ንሰይጣን ክህቡ ፍቓደኛታት ክሳዕ ዘይኮኑ ግዜ ግና ሰይጣን ንኽስዕሮም ኣይከኣሉን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል በምክሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጣን ዘይቀውም አመንበር መንበር መላገፅቲ ድማ ዘይቀመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ እግዚአብሔርውን እግዚኣብሔር እውን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ በብ በቢግዚኣ ትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ዋሓዚ ማይ ተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ሓደ ካብ ጥቕሲ ሓደ ክሳዕ ሰለስተ ውግእ ክበሃል እንከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ዝካየድ ግጭት እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክርስቶስ የሱስን ኣብ መንጎ መንግስቲ ዲያብሎስን ይካየድ ከምኡ እውን ደቂ ሰባት ኣብ መንጎ ሓድሕዶምን እንስሳታት ድማ ኣብ መንጎ ሓድሕድን ጉጅለታትን ውግእ ይካየድ እዩ እቲ ኣነ ኽገልጾ ደልየ ዘለኹ ግና ኣብ መንጎ ክርስትያናትን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰይጣንን ዓለምን ዝካየድ ውግእ እዩ ኣነ ኣብ ዘመነይ ብዙሕ ዝዓይነቱ መንፈሳዊ ስልጠናታትን ትምህርትታትን ዝወሰድኩ ሰብ እየ እቲ ኣብ ታሪክ ህይወተይ ዝፈልጦን ስራሕ ኩሉን ድማ ከካፍለኩም ይደሊ ኣብ ብዙሕ ዝዓይነቱ ውግእ ተሳቲፈ ስዒረን ተሳዒረን እየ ድማ ስለዚ እቲ ዝፈልጦ ዓይነታት ቃልስን መንፈሳዊ ስርሒታትን መበገሲ ገይረ ገለ ቁርብ ሕውነታዊ ምኽሪ እልግሰልኩም ኣለኹ ነዞም ዝስዕቡ 87 ዝኾኑ ናይ ውግእ ደጌታት ድማ ክገልጾም ክፍትን እየ እቶም ናይ ውግእ ደጌታት መጀመርያ ኣስማቶም ቀጥለ ድማ ባህርያቶም ክገልጸልኩም እየ ኣስማት እዞም ደጌታት ድማ ነዞም ዝስዕቡ ይመስሉ ሃይማኖታዊ ናይ ውግእ ደጌታት ዓሌታዊ ናይ ውግእ ደጌታት ከባብያዊ ናይ ውግእ ደጌታት ናይ መርገም ናይ ባህሪ ናይ ፍልጠት ናይ ድሌት ውግእ ደጌታት ተንኮላዊ ናይ ቅንኢ ደጌታት ውግእ ናይ ጽልኢ ናይ ፍቕሪ ናይ ትህኪት ናይ ጸረ ምድሓን ደጌታት ውግእ ኣንጻር ሰላም ዝትንስኡ ደጌታት ውግእ ናይ ናፍቖት ናይ ክብረት ናይ ትሑትነት ናይ ምፍልላይ ናይ ሓዘን ناي سنكلنا ناي موت ناي شللت النت ناي زموت ناي قويقا ناي علامة ناي حاسوت ناي منافستي ناي متنخاف ناي علال ناي دكاس ناي إدام بروت ناي موزيكا ناي دغنت ناي تقاب ناي فرحي ناي دفرت ناي ولفي ناي دركنا ناي تلمت ناي ترتاري ናይ ጸቢባት ኣተሓሳስባ ናይ ገርህነት ናይ ድንጋጸ ናይ ዕጋበት ናይ ሓጎስ ናይ ባርነት ናይ ጽምዋ ናይ ጓሂ ናይ ድኻም ናይ ዝኽትምና ናይ ምሕላል ናይ ስእነት ናይ በደል ናይ ስኽፍታ ናይ ስጋዊ ትምኒት ናይ ሕማም ናይ ጥሜት ናይ ጭንቀት ናይ ባዶነት ናይ ምድረ በዳነት ናይ ሓሳብ ናይ ምርሳዕ ናይ ፍላጣታት ሰይጣን ናይ ምስማዕ ናይ ፍርዲ ናይ ስርቂ ናይ ሕሜትን ጸለመን ናይ ስሕተት ናይ ምድብላቕ ናይ ጠንቈልቲ ናይ መስዋእቲ ናይ ሓርቖት ናይ ንዕቀት ናይ ምስክርነት ናይ ፊልም ናይ ሓሶት መጻሕፍቲ ናይ ኣምልኾ ናይ ዕርክነት ናይ ምስግጋር ናይ ትምክሕቲ ናይ ዘይምእዛዝ ናይ ኪዳን ናይ ኣገልግሎት ናይ ፀርፍን ዋዛን ናይ ስስዐ ናይ ልሙስ ኣተሓሳስባ ናይ ድግምቲ ናይ ሕልሚ ደጌታት ውግእን እዮም ቀዳማይ ሃይማኖታዊ ደጌታት ውግእ أب عالم زلو بزحي هاي مانتاوي إمنتات تفلتوا يهم كابزو خلو جنا إتحق إيه حانتيا نساد ما بكرسوس يسوس داقماي لدت بمركابن أب تحتي مدحان إتيز تولد كالو إمنت قال أنت أنعكا دوم ببالن فرا مفراينيا حجي جنا إتك أندي زجد سن بزعبا إتوم أب إرتران إتوب أنزلو أمنتي سلزوخنا ካብዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ እምነታት ንሃይማኖት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እቲ ዘለዎ ጽልዋታቱን መንገድታቱን ክገልጾ ይደሊ ኣብ ተዋህዶ ሽዱሽተ ዓበይቲ ሰይጣናውያን ደጌታት ኣለዉ ክርስትያናት ድማ ነዞም ደጌታት እዚኣቶም ብግቡእ ፈሊጦም ርእሶም ምእንቲ ክሕልውን ኣንጻር ጸላእቶም ምምካት ምእንቲ ክኸእሉን ነቲ ዘሎ ምስጢራዊ ሓይልታት ብንጹር ክፈልጥዎ ይግባእ እቶም ሽዱሽተ ዓበይቲ ደጊታት እዞም ምስዕብ እዮም ቀዳማይ ተዋህዶ ንሰብ ከም ኣምላኽ ይቆፅሩ ካልኣይ ተዋህዶ ብመጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻልእ ናይ ስሕተት መጽሕፍቲ ይኣምኑን ይምርሑን ሳልሳይ ተዋህዶ ምስ ቅዲ ብሉይ ኪዳን ዝተዳቐለ ስርዓት ኣምልኾ ይኽተሉ ራብዓይ ተዋህዶ መንገዲ ምድሓን ናይ ብዙሓት ኣስማት ምዃኖም ይኣምኑ ሓምሻይ ተዋህዶ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሰይጣን ይውከሉ ሻድሻይ ተዋህዶ ኣብ ምስልን ስእልን ይሰግዱ ቀዳማይ ተዋህዶ ንሰብ ከም ኣምላኽ ይቈፅሩ እግዚኣብሔር በይኑ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ጸሎት ሰብ ይሰምዕ ይምልስ ከዓ ንሱ በይኑ ኣቦ ህዝብታትን ፈጣሪ ኩሉ ዓለምን እዩ ብስርሑ ኾነ ብሓይሉ ማዕረ እግዚኣብሔር ክስራዕ ዝኽእል ፍጡር የለን እግዚኣብሔር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግለጽ ሓደ ኣምላኽ ድማ እዩ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ትሕቲኡ ይመሓደር ኣብ ልዕሊ ኹሉ ድማ ዝደለዮ ይገብር እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ግና እምነት ተዋህዶ ነዚ ዝስዕብ ይመስል ሓደ ናብ ዝተፈላለዩ መላእኽትን ቅዱሳን ተባሂሎም ዝፍለጡ ሰባትን ስሞም ብምጽዋዕ ልክዕ ከም ኣምላኽ ብስሞም ጸሎት ይገብሩ ንኣብነት ስም ሚካኤል እንተ ደኣ ጸዊዖም ዎ ሚካኤል ኣቦይ ጸሎተይ ስምዓኒ ደግፈኒ ሃበኒ ርድኣኒ ወዘተ እናበሉ ይጽልዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ብዘይካ ብስም ክርስቶስ የሱስ ካልእ ናይ ጸሎት መንገዲ ከምዘየለ ብንጹር ገሊጹ እዩ ኣብ ገለገለ እዋናት ትርጉሙ ብዝተጠውየ መንገዲ ምእንተ ገብርኤል መሓረና ክርስቶስ ወዘተ እናበለዎ ይጽልዩ ወላ እኳ እዞም ክልተ መላእኽቲ እንተገለጽክዎም ምእንተ ማርያም ምእንተ ሰማዕታት ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣስማት ብጸሎት ይጽውዕ እዮም እግዚኣብሔር ግና ስለ ማርያም ኮነ ስለ ገብርኤል ኢሉ ጸሎት ኣይምልስን እዩ ኩሉ ሰብ ብስም ክርስቶስ የሱስ ክጸሊ ምእንቲ እዚ ስም እዚ ጥራይ ድማ ምሕረት ክቕበል ከም ዘለዎ ካብ እግዚኣብሔርን ደቂ ሰባት ዝተዋህበ ውዱእ ምኽሪ እዩ ንሳቶም ግና ነቶም ዝሞቱ ከም ዘይሞቱ ነቶም ድሕሪ ሞቶም ኣምላኻዊ ንጥፈታት ዘየካይዱ ደቂ ሰባት ድማ ኣምላኻዊ ኣገልግሎት ከም ዘለዎም ገይሮም ይቖጥሩ ንኣብነት ንገለ ጻጥቃናት እዮም ኢሎም ዝሓስብዎም ሰባት ከይሞተ እዩ ይብሉ ሞት ከይጣዕመ ንዘለዓለም ዝነብር ግና እግዚኣብሔር ወይ መላእኽቲ ጥራይ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ወላውን ሞይቶም ከለዉ ከምቲ ኣምላኽ ረቂቕ ብዝኾነ መንገዲ ኣምላኻዊ ንጥፈታት ዘካይድ እቶም ንሳቶም ዝኣምንዎም ሰባት ድማ ማርያም ሂባትኒ ወይ ገርጊሽ ሓጊዝኒ ወዘተ እናበሉ ነቲ ኣምላኻዊ ግብርታት በቶም ደቂ ሰባት ይግበር ከም ዘሎ ገይሮም ይቐትሩ እዚ ብሰፊሑ ኣብቲ ዝቐጽል ኣርእስትና ክርእዮ ስለ ዝኾና ናብ ካልኣይ ነጥቢ ክሓልፍ ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኣይትበሉ በለ እንተኾነ ግና ብዛዕባ እቶም ነናይ ውልቅና ናይ ስጋ ኣቦታትና ዘይኮነስ ምስ እምነት ብዝተተሓሓዘ መንገዲ ብደረጃ ሃይማኖት ዝጽዋዕ ኣቦ ንመላኽ ወይ ንሰብ ከይወሃብ እዩ ዘጠንቀቕ ተዋህዶ ኣቦይ ዝብልዎም ግና ብዙሓት እዮም ብደረጃ ሃይማኖት ናይ ኣቦ ስልጣን ዝወስድ በዚ ኽብሪ እዚ ድማ ዝጽዋዕ እግዚኣብሔር ጥራይ ክንሱ እዚ ኣምላኻዊ ክብሪ እዚ መፀውዒ ናይ ዝተፈላለዩ ኣስማት በዓላቶም ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ነቲ ኣረጋዊ ዝበሃል እንተ ደኣ ክፅውዕዎ ኮይኖም ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቦይ ይብሉ እዚ ማለት ድማ ዝኣምነካ ኣቦይ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፎም እግዝእትነ ማርያም ይብሉ እዝጊ ማለት ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ከይሓፈሩ ማርያም ኣምላኽ እያ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣደይ ማርያም ይብሉ ከምቲ ብደረጃ ሃይማኖት ናይ ኣቦነት ክብሪ ንመልኣኽ ኮነ ንሰብ ዘይውሃብ ከምኡ ድማ ናይ ኣደነት ክብሪ ብደረጃ ሃይማኖት ዝጽዋዕ ንሰበይቲ ኣይውሃብን እዩ እቶም ናይ ቀደም ሰባት ኣብ ግዜ ብሉይ ኪዳን ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምሕሉ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ነበረ እቶም ካልኦት ዓሌታት ድማ በቢ ኣምላኾም ይምሕሉ ነበሩ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ግና ናይ ማሕላ ክብሪ ክወስድ ዝተፈቕደሉ ፍጡር ስለ ዘየለ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ማሕላ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ዓይነት ማሕላ እግዚኣብሔር ወገዞ ተዋህዶ ግና በቶም ዘኽብርዎም ኣማልኽቶም ይምሕሉ እዚ እውን ኣብቲ ዝቐጽል ብሰፊሑ ክርዮ ኢና ስለዚ ተዋህዶ ንደቂ ሰባትን ንመላእኽትን ብብዙሕ መንገድታት ከም ኣምላኻዊ ፍልጠት ገይሮም ይፈልጥዎም ሰይጣን ድማ በዞም ተፀዋዕቲ ኣስማት ጉልባት ተጠቒሙ ብዙሕ ዝዓይነቱ ትእምርትን ተኣምራትን ዘደንቕ ግብሪ ሓይልን የርእዮም ብርግጽ ብስም የሱስ ዘይኮነ ብስም ካልእ ዝመጽእ ተኣምራት ወይ ግብሪ ሓይሊ ብመንግስቲ ሰይጣን ጥራይ እዩ ዝግበር ካልኣይ ተዋህዶ ብናይ ስሕተት መጽሕፍቲ ይምርሑ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝኣምንዎ ተዋህዶ ድማ ኣብቲ ደብተራዊ መጽሓፍቶም ይኣምኑ ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ ከምኡ ድማ ከም በዓል ትእምርቲ ማርያም ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ መጽሕፍቲ ድርሰታት ኣብቲ ቤት መቕደሶም ይንበቡ በዞም ቃላት እዚኣቶም ድማ ሰብ ኣስተምህሮ ይወስድ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እናበሉ ንሓድሕዶም ዝዘራረቡ ከምኡ ድማ ንሳቶም በቲ ልበ ወለዳውን ፅፁያትን ዛንታ ወለዶታት ዘፅንሖ ታሪክ ነበረ ያነበረ ብኡ የስተምህሩ ኣብ ጸሎቶም ዝጥቀሙሎም ብመልክዕ ቡራኬ ዝንበቡ መጻሕፍቲ ድማ ይጥቀሙ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ መጽሓፍቶም ንሓድሕዱ ክሳዕ ዝጋጮ ኣብ ገሊኡ ዘስሕቕ ኣብ ገሊኡ ዘሰንብድ ኣስተምህሮታት ይርከብ እቲ ዛንታታት كان كناها يمانتهم ممرحي قيروم يوم زقبلوه سلازي كابت زلوهم سرعة مسحفتي تبقيسهم نزمو تسب جنزب أمتو أمو نابسي أول نخي أتوس فتحات كن قبرو اللي نازبلو كانت ألوهم ياي بعلاتهم كم زفتحوه فتسرعتهم دحري مقبار دحر حد عمت موتني حد سب ندقنا جنزب أمتو أمو كم فتحوه ينا يبلو بزي أبقاليو زسحق أبقاليو زيج أنق ኣተሓሳስቦኦም ነቲ ዝሞተ በቲ ተምልኽዎ ዝነበርኩም ቅዱስ ሰብ ወይ ድማ መልኣኽ ናብ ሲኦል ንኸይኣቱ ናይ ዋሕስ ምንጋፍ ክግበረሉ ይብሉ እንተ ደኣ ንበዓላት ዘይተገልግል ኔርካ ግና ናብ ሲኦል ኢኻ ተኣቱ ይብሉ እዚ እውን ኣብቲ ዝስዕባ ርእስትና ብሰፊሑ ክግለጽ ስለ ዝኾነ ናብ ካልእ ክሓልፍ ሳልሳይ ተዋህዶ ምስ ቅዲ ስርዓተ ብሉይ ኪዳን ዝተዳቐለ ኣምልኾ ይኽተሉ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓተ ኣምልኾ ብምሕረት ሓድሽ ኪዳን ከም ዝዕጾ ገይርዎ እንከሎ ተዋህዶ ግና ኣብ ስርዓተ ብሉይ ኪዳን ይምለሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘደንቕ ጥፍኣት እምበር ካብ ስርዓተ ብሉይ ኪዳን እውን ይርሕቁ እግዚኣብሔር ሲ ኣይኮነን ዶሎሚ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ናይቶም ብሕጊ ብሉይ ኪዳን ተኣዚዞም ስርዓተ ኣምልኾ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እኳ ንዕሽነቶም ብዘገርም መግናሕቲ ያቃልዖ ከምዚ ድማ በለ እንሆ ንስኻትኩም ኣብ ዘይጠቅም ቃላት ሓሶት ትውከሉ ኣለኹም ኣያ ንስኻትኩም ትሰርቁ ትቐትሉ ትዝሙ ብሓሶት ትምሕሉ ንበዓል ተዓጥኑ ንዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማለኽቲ እውን ትሰግዱ ናብዚ መጺኡኩም ከኣ ኣብዛ ብስመይ ተሰሜት ቤት ኣብ ቅድመይ ቈንኩም ኩሉ እዚ ፍንፉን ግብሪ እዚ ምእንቲ ክትገብሩ ድሑናት ኢና ትብልዋ ኣለኹም زابس بسمي التسمية بيت دو أبقن عينهم بعتي قحلوت كونت إنه أنا بعلي يبلغ زابير زيابير إرمياس معراف شو عتا تقصي شو مونتك سعسرت حدا مغدا እግዚአብሔር ሲ ነታ ብስሙ ተፀውዐት ቤት መቕደስ እኳ ካብ ደርበያ ንኣገልገልታ ድማ ኣምሪሩ ካብ ገስጾም ነቲ ብስሙ ዘይፅዋዕ ቤት መቕደስ በዓል ኣዳ እንታይ ክብሎ እዩ እምበኣር ተዋህዶ ብዝተፈላለዩ ኣስማት መሰውእን ቤት መቕደስን ይሰርሑ ካህናቶም ድማ ብስርዓተ ብላዕስተ ንኸብዶም የገልግሉ ኣረቅን ወይንን ቢራን እናሰተዩ ድማ ኣይሰኽሩ ኣብ ዝሞቱ ሰባት ድማ ናይ ስርዓተ ብላዕሰተ ጨንደላሕላሕ ብመልክዕ ዓሱርን ተስካርን ዓመትን እናተባህለ ይበልዑ ንምኽንያት ድማ ባርኖስን ጻዕዳ ኣልባስን ቆቢዕን እናገበሩ ብደጋዊ ጽድቂ ብብዙሕ ምርቓን ብፅውፀዋያዊ ትምህርትን ንብዙሓት ሰባት ከም ጅሆ ይሕዙ ፈሪሳውያን ክንሶም ንፈሪሳውያን ይጠርፉ ንኣምላኽ ባዕላቶም ዘይተገዝእዎስ ንኻልእ ሰብ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ይብሉ ንበዓላት ይዓጥኑ እዚ ኩሉ ኣብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክርእዮ ኢና ራብዓይ መንገዲ ምድሓን ናይ ብዙሓት ኣስማት ምዃኖም ይኣምኑ ቀዳማይ እቲ ሰብ ምስ ኣምላኽ ንምትዕራቕ ናይ ምሕረት ኪዳን ዝተዋህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እንከሎ ንኣኻትኩም ዝክር ብምግባር ዘገልግለን ስምኩም ዝጸውዕን ኣነ ክሰምዖን ክምሕሮን እየ ኢሉ ኪዳን ኣትሎም እዩ እናተባህሉ ኪዳን ምሕረት ከም ዘለዎም ዝቝጸሩ ኣስማት ብዙሓት እዮም ካልኣይ ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ናይ ጉስነት ሥልጣንን ምልክን ዝተዋህቦ ካልእ ጓሳ ዘየለክንሱ እቶም ቀደም ዝሞቱ ሰባት ጓሶት ጓሶትናዮም እግዚአብሔር ድማ ሸይምዎም እዩ ንሳቶም ጨንፈር እግዚአብሔር ስለ ዝኾኑ ይሕሉና ኣለዉ እናበሉ ይኣምኑ እቲ ብኣስማቶም ዝግበር በዓላት ብገለ ምኽንያት ኣብ ዝደፍርዎ እዋን ብኣጋንንቲ ናይ ምፍርራህ ትእምርትን ተኣምራትን ይግበረሎም እሞ በዓልካ ስለ የ ዝረኺቡኒ እናበሉ ብስሞም ይንስሑ ካብኣቶም ረድኤት ክቕበሉ ስለ ዝደልዩ እቶም ናይ ምድሓኖም ተስፋውን ንሳቶም ስለ ዝኾኑ በብስሞም ዝጽውዑ ብዙሓት ዝዓይነቶም ድግምትታትን ጸበልን ማጨሎትን ይኣምኑ በዚኦም ድማ ብተዘዋዋሪ ናይ ሰይጣን ስራሕ ማለት እዩ ግዜያዊ ዝኾነ ጠባሪ ፈውስታትን ሰይጣናዊ ደገፍን ይረኽቡ ካብዚ ሓሊፎም ድማ እገለ ይሓልኹም እገለ ይርዳእኩም እገለ ይሃብኩም ብምባል ኣስማቶም እናፀውዑ ይምርቑን ብስሞም ይውከሉን እቲ ድንቁርና መወዳእታ የብሉን እንተኾነ ግና ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብቲ ዝስዕብ ኣርእስቲ ክግልጽ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝቕጽል ብሰፊሑ ክርዮ ኢና ሓምሻይ ተዋህዶ ወጋዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሰይጣን ይውከሉ ብዙሓት ካህናት ተዋህዶ ብወግዒ ኣብ ከተማታት ግብፅን ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማታት ጎጃምን ጎንዘርን ። ደብተራዊ ስልጠናታት ይወስዱ እቲ ድብትርነቶም ከመጌርካ ሰብ ተቐትሎ ወይ ተጸልሎ ከመጌርካ ጠቢብ ወይ ቡዳ ትኸውን ከመጌርካ ግብሪ ሓይሊ ትገብር ንዝኣመሰሉ ትእምርትታት ደኣ እምበር ብኻልእ ዓይነት ፍልጠት ኣይኮኑን ደብተራታት ዝኾኑ ብዙሓት ካህናት ተዋህዶ ጠበብቲ እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን እቶም ካህናቶም ክንስሑ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ክንዲ ናብ ኣምላኽ ክንስሑ ዝነግርዎምሲ ሓጢኣትኩም ንገሩና ናይ ልብኹም ኣውፅዎ ኣብ ቅድሜና ተናዘዙ ይብልዎም ብድሕሪ እዚ ኣርዓ ወይ ሰማንያ ግዜ ወይ እውን ካልእ ብዝሒ ዘለዎ ስግደት ክሰግዱ ይእዝዝሎም ኣየ ስጋዊ ስርዓት ክንደይ ዘገርም እዩ ንገሊኣቶም ድማ ሓጢኣትኩም ክሕደገልኩምሲ ሰልዲ ክፈሉና ይብልዎም ብዙሓት ሃለቃታት ፈውሲ ሓበሻ እናበሉ ክታብ ወይ ካልእ ይገብሩ ገሊኦም እውን ብወግዒ ጥንቈልቲ እዮም እቲ ህዝቢ እውን ናብ ጥንቈላ ምኻድ እዩ ዝፈቱ እዚ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ይገብርዎ ኣብ ኤርትራ እውን ናብ ጠንቈልቲ ዝኸዱ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን እቶም ካህናቶም ጠበብቲ ስለ ዝኾኑ ንኣፍ ዘይብሎም ህፃናት ይቐትሉ በቲ ድግምትታቶም እንስሳታት ይቐትሉ መርዓትን መርዓውን ይስርዩ ንዝጸልዎ ሰብ የጠልሉ ገሊኦም ድማ ናብ ዝብኢ ይልወጡ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ስራይ ናይ ዝሙት ደጌታት ንምኽፋት መስተፋቕር ይገብሩ ካህናት እናተባህሉ ድማ ይቕድሱ ብዛዕባ እዚ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንሰይጣን ዝግዝእዎ ግዝኣታት ኣብቲ ናይ ባህርታት ዝብል ኣርእስትና ክርዮ ኢና መቸም ኣቐዲመ ገሊጸልኩም ኣለኹ ኣነ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ረቂቕ ብዝኾነ መንፈሳዊ ስርሒታትን ግብሪ ሓይልታት ንምግባርን ንብዙሕ ዓመታት ስልጠና ወሲደ ኣብ መስርሕ መንፈሳዊ ቃልሲ ድማ ኣብ ብዙሕ ውግኣት ስለ ዝተሳተፍኩ እንታይነት ተዋህደ ኮነ ካልእ ዓይነት ሃይማኖታት ኣብ ዘመነይ ብደቂ ቕሪኡ እየ ነቶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ደኣ እምበር እቶም ክሳዶም ዘትርሩህ እዚ ምስክርነት እዚ ወላ እኳ ኣሉ ክብልዎ ዘይከኣሎም እንተኾነ ብኣፎም ግና ክጻረርዎ ይኽእል እዮም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ብዘይካ እቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ ምድሓን ኣቢሉ ዝጸውዖ ካልእ ሰብ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ዝኽእል የለን ኣብ ካልእ ጽሑፉን ምስማዕ ትሰምዑ ግናኸ ኣይከተስተህሉን ኢኹም ከም ዝተባህለ ብዙሓት ሰባት ወላ እኳ እንተሰምዕዎ ምስተውዓሎም ግና ብመንግሥቲ ሰይጣን እሱር እዩ እቲ ተዋህዶ ምስ ሰይጣን ዘለዎ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ውፅኢቱ ከመይ ከም ዝኾነን ካበይ ከም ዝብገስን ኣብቲ ዝቕጽላ ርእስትና ክርዮ ኢና ሻድሻይ ተዋህዶ ምስልን ስእልን ይሰግዱ ሓደ ኣብ ኩሉ ኣብያተ መቓድስ ተዋህዶ ምስልን ስእልን ናይቶም ዘምልኽዎም ጣዖታቶም ብገዚፍ ተሳኢሉ ይርከብ ብወሰን ናይቲ ቤት መቕድሶም ዝሓልፍ ሰብ ድማ ናብቲ ስእሊ ኣቢሉ ይሰግድ ክልተ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ገገዝኦም ዝተሰቕለ ናይ ዝተፈላለዩ በዓላት ስእሊ ተንጠልጢሉ ይርከብ ንዕኡ ድማ ይስዕምዎን ይሳለምዎን ይሰግድሉን ብብዙሕ ፍቕሪ ድማ የፍቅርዎ ገለገሊኦም ኣብ ቅድሚኦም ነቲ ስእሊ ገይሮም ስሞም እናፀውዑ ተንበርኪኾም ይጽልዩ ገለገሊኦም ድማ ብመሰረት ናይቲ ክብረ በዓላት ዕለታት እናቖጸሩ በዓሉ እንተኾይኑ ኣብ ቅድሚ እቲ ናይቲ ጣዖት ስእሊ ሰትን ዕምበባን ብምንስናስ ሽምዓ ወይ ጥዋፍ ድማ ኣብ ዙርያዊ ብምውላዕ ስርዓተ ኣምልኾ ይገብሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ተዋህዶ እምነት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ስርዓተ እምነት ህንዳውያንን ቻይናውያንን ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ምስ ናይዚ ኩሉ ጣዖታዊ ስርዓታቶምሲ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ ንኣምን ኢና ብምባል እንዳ መዲና ዓለምን እንዳ ስላሴን ዝበሃሉ ህንጻታት መሰውኢታት ይሃንፁ ብማዕረ እቶም ካልኦት በዓላት ድማ ነዚኦም እውን ስርዓተ ብላዕን ስተን ይግበረሎም ኣየ እዚኣቶም ምስ እዚ ናይዚ ኩሉ ኣካይዳኦምሲ ሃይማኖትናዩ ሓቂ ኢሎም ድማ ብእምነቶም ይምክሑ ካብ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖታት ናትና ይበልፅ ድማ ይብሉ እዚ ኩሉ ኣብቲ ስዕብ ኣርእስታት ክርዮ ኢና እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩን ከም ምኽሩ ዝተፀውዑን ሰባት ነዚ ከም ዝኣመሰለ ፅውፅዋያዊ ትምህርትን ከም ስጋዊ ርስቲ ብእምነት ባህሊ ብሂላትን ብናይ ሃውሪ ትምህርትታትን እናተወራረሰ ዝመፀ ስርዓት ኣምልኾን ክሰምዕዎ ከለዉ ካብዚ ሃድሙን ይገልቡን እምበር ኣይስዕብዎን እዮም እምበኣር መወከሲ ናይዚ ኩሉ ጥንቆላዊ ዝኾነ ስርዓት ከም መረዳእታ ምእንቲ ክኾነና ብዛዕባ ማርያም ዝግበር ኣምልኾን ብኣንጻር እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ኣያናይ ከም ዝኾነ ንክሪ ኢና ሰዓብቲ እምነት ተዋህዶ እቲ መቆላዊ ብዛዕባ ማርያም ዘለዎም ፍልጠት ማርያም ብዘርኢ ንክርስቶስ የሱስ ከም ዝወለደቶን ፍረ ከርሳ ከም ዝኾነን ኣምኑ ገለገሊኦም ድማ የሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ደምን ስጋን ወሲዱ ምስኣውን ተዋሂዱ እዩ ተወሊዱ ይብሉ ገለገሊኦም ድማ ማርያም ብኣምላኽ ስለ ዝተባረኸት ካብ ሰብ ምዃን ወፃኢ ከም ኣምላኽ ኮይናን ዓሪጋን እያ ይብሉ ገሊኦም እውን ማርያም ወላዲት ኣምላክ እያ ስለዚ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት እያ ኣምላኽ ወሊዳ ንሱ ወዳ ስለ ዝኾነ ድማ ንሳ ካብኡ ተዓቢ ይብሉ بزعبا زنگرات زي بسفیو ابتز قطلار استی كان کن لجنا نهاية نهایمانو تو منافستی قبل علی کریستیانات زجبر و خجل صفاتو نهایمانو تو منافستی زفت رو و بهایمانو درجه حلاوتی زخونو عبیت ملاخت سیتان ام نفس و کف هاجرن ኣብ ዝተፈላለየ ዓሌታትን እምነታትን ዝገዙ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ሓለውኦም ወንጌልን ወንጌላውያንን ናብ ዓለም ከይዝርግሑ ይከላኸሉ እዞም ዝስዕቡ ሸሞንተ ሜላታት ድማ ይጥቀሙ ሓደ ወንጌላውያን ብብዙሕ ህልኻዊ መንፈሳዊ ቃልስታት ጭንቂ ከም ዝረኽቦም ብምግባር ክልተ ብብዙሕ ውሽጣዊ ድኻምን ምሕላልን ተስፋ ከም ዝቖርፁ ብምግባር ሰለስተ ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ብምኽንያት እቲ ዝህብዎ ኣስተምህሮታት ኣብ ተቐማጦ ናይቶም ኣብቲ ከባቢኦም ዝርከቡ ዓሌታት ደቂ ሰባት ናይ ጥልእን ተቃውሞን ድርኺታት ኣብ ውሽጦም ከም ዝለዓዓል ብምግባር እቶም ወንጌላውያን ከም መምህራን ስሕተት ተቖጢሮም ከም ዝጽልኡን ከም ዝፍርሁን ከም ዝስጐጉን ብምግባር ኣርባዕተ ብርቱዓት ወንጌላውያን ናብ ሓደ ንእስ ዝበለ ከተማ ወይ ዓዲ ምስዝኣቱ እሞ ገለ ቁሩብ ሰባት እንተ ደኣ ሰዓቲ ናይቲ ሓቀኛ ወንጌል ኮይኖም ኣብ ከባቢ ናይቲ ዓዲ ወይ ድማ ናይቲ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ሰባት ኣንጻር እቶም ወንጌላውያን ብዙሕ ዝዓይነቱ ዝተጋነነ ወረ ከም ዝሰምዑ ይግበር ነዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ሃይማኖቶም ንኸይልውጡ ብሓሳቦም ከም ዝውስኑን ንሓድሕዶም እውን ከም ዝመዓዓዱን ይግበር ሓሙሽተ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ግዝኣት ጸልማት ንኣየራት ናይቲ ኸባቢ ካብታ ቐዲሙ ዝነበሮ ንላዕሊ ከም ዝኸብድ ብምግባር እቶም ወንጌላውያን ንኸይጽልዩ ምኽልካል ምጽላይ ስኢኖም መንፈሳዊ ሓይሎም ኣብ ዝወድኡሉ ጊዜ ድማ ኣእምሮኦም ብብዙሕ ነገር ከም ዝፍተን ብምግባር ሽዱሽተ ካብቲ ህዝቢ ወንጌል ንዝተቐበሉ ዘበሉ ንዅሎም ናብቲ ዝነበርዎ ሃይማኖት ከም ዝምለሱ ብምግባር እዚ ነገር እዚ ንምስላጥ ድማ ብዙሕ ሰራዊት ግዛት ጥልማት ኣብቲ ቦታ ከም ዝዝርጋሕ ይግበር እዚ ስዕብ ሜላታት ድማ ይጥቀም ሓደ ንሓደ ብወንጌል ዝኣመነ ሰብ ብኹሎም ዓልቱን ቤተሰቡን ከም ዝጽላእ ብምግባር ክልተ ብዛዕባ እቲ ዝኣመኖ እምነት ብሓቅነቱ ከም ዝጠራጠርን ስሒተ ኸይከውን ኢሉ ከም ዝፈርህን ብምግባር ሰለስተ ብሕልሚ ገለ ምስሊ ሰብ ዘለዎ መጺኡ ከም ዝምዕዶ ወይ ከም ዘፈራርሆ ብምግባር ኣብ ርእሲ እዚ እውን ብናይ ዘረባ ክኢላታት ብዝኾኑ ሰባት ከም ዝመዓድን ንኽምለስ ከም ዝመኽርዎ ብምግባር እዚ ብመልክዕ ልመና ወይ ብመልክዕ ምፍርራህ ይግበር ኣርባዕተ ቤተሰብ ናይቲ ዝኣመነ ብምልኦም ሃይማኖቱ ለዊጡ ኢሎም ከም ዝጉህዩን ከም ዝጸልውዎን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝበኽዩን ኣምሪሮም ከም ዝልምንዎን ይግበር ካብዚ ሓሊፎም እውን ከም ዝንዕቅዎ ወይ ከም ዝሃርምዎ ይግበር ሸውዓተ ኣብቲ ኸተማ ወንጌል ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ እንተ ደኣ ኾይኑ እቲ ናይ ሰይጣን ናይ ውግእ ሜላታት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተዘርዘረ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ቁሩብ ይለማመዶ ስለ ዝኾነ ከከም ኣድላይነቱ ወይ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ፍጻሜታት ከም ዘጋጥሞም ይግበር ወይ እውን ብህዝቢ ደረጃ ወይ እውን ብመንግስቲ ደረጃ ንዓብዪ ከም ዝለዓዓሎም ብምግባር እዚ ኩሉ ቃልሲ ኣንጻር ወንጌል ዝግበር መንፈሳዊ ስርሒታዊ ቃልሲ እዩ እቲ ህዝቢ ወይ እቲ መንግስቲ ክለዓሎም እንተዘይከኣለ ግና ውልቃዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ቃልስታት ብምክያድ ብሓጢኣትን ብሸለልትነትን ከም ዝደኽሙ ብምግባር ለይቲ ኮነ ቀትሪ ከም ዘይነቕሑን ልቦም ድማ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ዝምባሌታት ከም ዝጉተቱን ብምግባር ሻሙናይ ኣብ ማእከል እቶም ነቲ ወንጌል ዝተቐበሉ ኣመንቲ ዝበሃሉ ሰባት ብቓል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ዝተጣዋወየ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ከም ዝጅምር ብምግባር ወይ እውን እዚ እንተዘይሰሊጡ ኣብ ማእከል እቶም ኣመንቲ ብሰይጣን ዝተላእኩ ሰባት ከም ዝሕወስዎም ብምግባር ብዙሕ ኣካታዕቲ ጥቕስታትን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይን ከም ዝተኣታተወ ብምግባር ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ገሊኦም ሰብ መንፈስ እዩ ኢሎም ክርድውን ከለዉ ገሊኦም ድማ ሰብስጋዩ ይብሉ ገሊኦም ድማ ሰብሰቢዩ ይብሉ ኣብዚ ነገር እዚ ብመናፍስቲ እከይ እቲ ቀንዲ ይስራሓሉ እቲ ሓደ ሰብ ንሓሳብ ናይቲ ሓደ ካልእ ሰብ ከምዘይርድኦን ከምዘይሰማምዖን ብምግባር እዩ እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ንሓድሕዱ ዝተጋጠመ ልቢ ንኸይህሉ እዩ ኣብ ገለገሊኡ እዋናት ድማ እቶም ሰብ መንፈስ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣጸቢቑ ኣብ ዘይነጸረሎም ነገር ብድፍረት ከም ዝዛረቡን قنع كوينون بسترى أم من قدي كم زمهرون أبكوت وزيك ألو حلق لخص خنا فلت كم زعتوني جبريو سيد عندما نزقول بابزي تتقيمو نتحك إني أفرحت أملاخن تحت الناني سرقو كالك تبتبو زيك الرق أختي ستتقاو سيد أنا ودي تدما كم زقت مومي جبر زيش قرزي نتم سبات أبوزح زعينتو حتيات أشنة كم زك ألعوه قبرو ميخ أليو بتوم زي أبير عينتم زبرها لهم سبات جنا ولكو هسم منفتيون تبلو كابتلو كعقنا يحلفنو نمنقس سيت أنونا شكرتي كخونو يخليهم زخونو قينو قنا سب منفسيو وي لتو مني أملاق سبات أمالغتيوم زبل زعينتو فلتات أزيو ريكيقن حدا قنيان سلا زخونا سبات نزنا قرزي انتزياد هابلو يحايشي بلالغو بحيو نتاو فقر دما أزي السعب مخري كلق سلكو مفتو حايلغم أبحق أني أفرهاتك زي أبيرن ኣብ ፍጹም ቅድስናን ትሕትናን ፍቕርን ከም ዝኸውን ግበርዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝምባለ ዝርከብ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝለዓለ ውሕስነት ኣለዎ ብቐሊሉ እውን ናብ ውጥቀት ኣይቃልዓን እዩ ወላ እኳ ናይ ጸላኢ ፈተናታት ካብ ምህላው ዘይዓርፍ እንተኾነ ዝኾነ ኾይኑ ግን ኣብዚ ነገር እዚ ንሰይጣን ደጌታት ክኸፍትሉ ዝኽእሉ ናይ ውግእ ዕድላት ብጣዕሚ ውሑድን ጸቢብን ስለ ዝኾነ ሰይጣን ብቐሊሉ ክጐድኣኩም ኣይክእልን እዩ ኣብቶም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ናይ እግዚኣብሔር እውን ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ናይ ኣምላኽ ሓጹር ዘለዎም ንመንግስቲ ሰይጣን ድማ ዘፍርሁ ሰባት ኮይኖም ይቕጽሉ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ዝገበርካ ጌርካ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝርሕቁ እሙንነቶም ከም ዘጥፍኡ እቲ ዘለዎም ፍርሃት ኣምላኽ ድማ መልክዑ ከም ዝልውጥ ብምግባር ብዙሕ ዝዓይነቱ ዝተራቐቐ መንፈሳዊ ስርሒታት ኣብ ልዕሊኦም ይካየድ እቶም ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ጸልማት ናይ ውግእ ግብረ መልሲ ዘይህቡን ውግእ ዘይፈልጡን እንተ ኾይኖም ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኵሉ ዝነበሮም መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ ከም ዝዓኑ ንምግባር ዘየባትኽ ቃልስታት ይካየድ እቶም ሰባት ውግእ ዝፈልጡን ዝዋግኡን እንተ ኾይኖም ድማ ብብዙሕ መንገዲ ብሓሳቦም ተጠቢሮም ወይ ብኻልእ ረቀቕቲ ናይ ውግእ ሜላታት ብምጥቃም ነቲ ዝነበሮም ናይ ውግእ ምልምማዳት ከም ዘጥፍእዎን ምውጋእ ከም ዝገድፍዎን እቲ ናይ ውግእ ቅንኣቶም ከም ዝጠፍእን ከም ዝሃስስን ንምግባር ቃልስታት ይካየድ እዚ ኩሉ ዝተገልጸ ዓይነታት ውግእ በቶም ናይ ሃይማኖት ገዛእቲ ሓይልታት ይካየድ ናብ ካልኣይ ገጽ ይቕጽል